Стига си викал! Доброто на всички, добре дошли на Петец, Зарко или по-точно добре дошли на Монополи. Днес имаме специален гост. Мама. <laughs> Тя е дошла тук за парите. Абсолютно. <laughs> да. Кинчичи. Една от целите на това, че само дойде на нали? мен. Една от причините защо дойде тя е защото Йоанна не успя да ми победи. Та, затова на два пъти будиш. Човек, наистина ли заради това е майка ти е тук? Да, да може да видим дали всъщност двете ще му победите. Ще те победим. Е! Всичко ще ти вземам вземем до стотинка. Всичко ще ти вземам, ама чорапки че ще <laughs> Аз съм с колата. Коти. Е, тя има най е котата. Не, не, аз съм с шапка. Чакай сега ти За потушане. Е, И сега как да се го Хикс. Хикс. А, така. така. Е, започваме! И започваме! Къде е банката? <laughs> Първото, което е, хем за хората, които за първи път ще гледат Монополи или не знаят правилата, хем и майка ми да разбере. Първо започваме с 1500. Лева. Е, Монополи, мъни. Та, сега още не сме отчили на картата. Яма, аз две ли съм? Си едно. Видях си, си съм котка, видях. Ти си гест едно. И сега в момента се състезаваме да видим кой е ще по-голяма, кой е по-голямо число ще фърли, че да видим кой ще е първи. За мен няма значение. Сега, е ако искаш да фърляш хикс, ако искаш да фърляш, натискаш хикс, ако искаш да го задържиш и по-силно да такова, го задържиш хикса и го пусни. Добре, ти си. Зарката, не? Не е зарката, светозар. Добре, светозар, не съм аз, че светиш. Не бе, зеленото стига, но... Ето кочето... Аз знам, съм зеленото, ма свечи Да, ама той, защото е изкарал Аз вече 7 изкарах. Ай! Разби! Внимавай! Девет! Ще ходи Бог цяла седмица. Вай! Вай ли, това е късмета на начинаещия, да. Седем. Седем. С тебе сме наравно. Не, аз, аз май съм на второ, да, ти си на трето. What? Да. <laughs> Аз съм one. И сега какво? И сега всеки... А ти си първа. Върнахи. А, само секунда. Имаме спонсор на това видео. Искам изключително благодаря общо да кажа на спонсор на това видео, който всъщност сте вие. Вие, които харесате видеото, които се абонирате. Просто искам да кажа много голямо благодаря, защото от първите ни серии на Монополи, както помните, играхме на физическата игра, а после вие харесахте сериите, именно с паричките от самото видео, това, че вие се абонирате и така нататък. Имахме възможност да вземем играта дигитална, а сега дори имаме възможност да вземем на по-високо качество, нали, вече игра, PlayStation 5 и така нататък, така че много голям благодаря. Благодарим наистина. Благодарим. Благодарим. Дълго, дълго. Е. Готови ли сте? Давай! Вай, как е котката? Така. Синьо, ето. Синьо. виж, имаш две опции. Едната е да го купиш веднага или на търг. Знаеш ли търк какво е? По принцип наистина знам. Ние е тримата е да търгувам, да кажем 150, 200, виж? А, а сега колко струва? 100? 100. Купуваш ли? Ами да, Хикс. ти ще ма таковаш. Хикс. Ти, ти ще ма прецакаш куче. <laughs> Не говорим го. Хикс. Значи... Сега пак хикс да си да. И, и е вече го получаваш. И виждаш ли къде пише точно под котката, под твоето. Имаш вече 1400 лева и синьо, синя карта. Сини мод. 8. Отиваме на... А, на второто синьо. И какво значение има? Еми ти можеш да го искаш. За да можеш да строиш, трябва да притежаваш трите сини. Е, те няма ли после пак да ме дойдат ти? който ги притежава. Не е, сега искаш да кажеш да игра на търк. Да, е Не, не, не. Това може, може да са... Не, не може, ще го взема. Срещу скромна сума да ти го дам. Не нося пари. Е, там бе. Е, дай да печем. <laughs> Имам чувство, че това не е майка ми, е казвам. Като стане във фауза тия бизнес аути и направо... Кой си купили? Три часа? Електрокомпания. Не го щеш? Добре, сега играем на търк видиш да. хикса, ти е 1 долар, квадрата ти е 10 долара, ти е 100 долара. И сега трябва да сме бързи. Не, не ги видях. Кажи ми сега, ще играе. Ето Какво долу, да най-долу ги пише. А, видял го. Да. Хикс е едно, Айде, да, е, да, е, Чак, чакай малко да помисля. Е, да, 110, какво направи, То, то струваше 70, а не, 150 Добре, 121 да. Доколко ще надавам? Доколкото, Доколкото искам. си искаш. Аз... Сега Яна, че ли си? Че си? Ти си сега. Добре, ли ме, той нададе повече, не го ли взема веднага? Не, ти може да нададеш сега. Ти може да се откажеш веднага. Не, не, не, че не ми казвай мога ли да се отказвам или <laughs> не мога. А, това искам. Отгоре виждаш цената, колко всъщност е в момента. 133 лева. Хайде ти си. Чакайте, да че колко даде? Едно. Едно. Действи отгоре. Ето смело. Ето още 10. Току-що минахме началната му стоеност от 150. Може да се откажеш. Ама ти не знаеш всъщност тази какво купуваш. Защото е, това не е имот. Това е специално. Електрическата компания е колкото, примерно ако фърляш 10 от зарчетата? 4 е, пъти ще платиш по 10. Слащаш ли, ако отидеш на... Ама е сино! Не. Синьо е? Не е синьо. А какво е? Просто, и, просто това са страничните, освен имотите. Страничните, Добре. освен имотите, има електроцентрали, да. които гавали. Ти Ама точно това ти обяснявам, колкото фърлиш заедно по-голямо, толкова по 4 ще ми се плати. Това ти е Точно да. така. Бързо го стана. Да, не. Аз отдавна се отказах. А че се отказах? Само двамата съм, много. Ако искаш да се откажеш, ми кажи. Хе. Ма аз наистина ще набутам се. Наистина ще набутам много жестоко, така че се отказвам. Отказваш се още продължаваме. 186 е. <laughs> Айде това. Заставя се. You're welcome. Пак съм аз. Пак съм аз. А, исках да кажа нещо. Ако имаш три пъти по... Да, отиваш в затвора. А, защо? И, ама не, не, не. И, и за да излезеш от затвора, трябва да хвърляш две еднакви отново, че да излезеш. О, обаче, утре. обаче, ако не хвърлиш, плащаш 50. Да. Добре, ти си ги на гласа. Кога на гласа? Зарчетата да са били по еднакви. Няма ли как ще кирика така нещо? <laughs> <laughs> Хикс. Чакай. Айде, ти яко ги удреш! Ти да, котка направо. <laughs> Девете живота. Не се видях, че обре. Е сега можеш примерно на аукшън на търг, за да ни набутваш нас. Ага, а не защото е, Илана току този е оранжевото. Илана има второто оранжево, само да ти кажа. А ние с Йоана не можем ли двете да се делим? Какво да делите, бе? Е, ми играем двете, бе. Как ще играем двете? Но двете ще вземем чорапите, бе. <laughs> Нищо, бе, сега трябва да киснеш хикса, за да си приключиш хора. бе слушам. Внимайте да ме излъжете, че ще два лапа. Шест. Шест. Боя, че съм с най-малкото пари. Да. И... да. Розово. Повам. Кам. Аз съм наистина готова да ви бия. Ага. Ето пак съм давал, виж. Съдбата е с мен. И... А, и между другото, от началото, като започваме в картата, те постепенно се увеличават стоеностите на всеки един имот. И колкото по към края е отиваш, толкова по-скъпи и повече ще платиш. Стига, бе, човек! Ми взе най-хубавите. Е, как го взе? Ти си говори, аз работя. Е, как го взе? Стъпиш е, на него. Стъпваш на него. Е, че не може да тръгне един. Тя решава. Който стъпи на имота, той решава дали да бъде на тръг. Айде си. Да, разбрах. Е, виж колко леко ударих, тя пак се падна. Че си ми много ти, много ти е бъгава котка. Да. О, жълт. О, Йоанна има жълт. Интересно, на търси ли Порш? Си милионера, не Един път че съм живота, както си искам. Да не вземеш да фалираш. Мама, трябва да си... А, да. аз се загледах кой колко пари има и за това. А ти кой гледаш Трябва, защо не мога да печеля вече? Ами... Защо трябва да имаш? <laughs> Чакай, забавихме да кажем най-важно. Те свършиха. Когато минеш отново на началото на цялата карта, печелиш 200. А, да. Колко съм 200 лева, аз изхарчих 1000. 200 какво бъдеш? Заблуждаваш тук. Мале, това ще бъде много сериозна игра, човек. Свършиха ми парите, какво сериозно свърши на петата минута играта. Не! Най-скъпа, най-скъпото. Това е хора, аз не знам какво ще правя. Аз още тръгнах последна. 8. Това е гарна. Твоето ли? Не обаче. Полицията да, не... може ли да купи? Зеле... А, това е на Илана. Дължиш на Илана. 28. Е, ето, дължиш ми 28. Браво! Много добре! Отлично! Хикс. Много добре си играеш играта. Защото не как. Ай, затвора. Що бе? Защото отивам, ето виж. Гледай. А, в началото ли още? Не мога да му купим нещата ни, като си е затвора. Е, Какво имаме сега? Уу! 200! Какво пише, че не виждам до там? Ами, дължиш 50. Е, 50, ама 50. това на мен не ги ли дължи на електричество? Печката. На двамата ни ги дължи. Пет. <laughs> Кой е пет? А, пак е лама. Виждаш ли то? Все пак ще давам пари. 50! не 10, не 20, не 1, 50. Искам да си купя непострадач. Аз трябва да изляза. Вече можеш ли да излезеш? Е, платих си тук, и сега ако хвърлиш... Шест ли пак, ако хвърлиш? Не, не, ма 6 ли? Трябва да е 4. Оф, аз натиснах двата бутона, мислих си, че... Какво знаеш, че? Не изляза. Пък пъти. Нищо! Всеки се случва да сгафи. Е, тя се радва в момента, защото аз в момента... две ти купувате, пък аз не мога да купя. А сега най-важното. Да, в началото. О, о, Галечка, ти нямаш пари, Иванка. Ей, за ка? За 200. Ай, ну давай, да видим. 110. Ти си. Чакай, забравяй ги, чета ги. Гарите са единствената колекция, която може да има да са 4. Оба. Сори. Да. И когато са 4, ще ти плащат 200. Ти си. Гледам ги да. <laughs> Ви сте единички, човек. Някой вече е му такова там. Тя е излезе. Е. <laughs> Не ми то, че останаха малко, не Ай, Какво? Слушам. Вие яко си надавате два. Но той не осъзнаваш как... Искаме тази гара. Добре, как да се откажа? Не бе, давай бе, набутай го. Ма няма време. Кръг. Абе! Ще... Мале! Забой си! Ми нямам пари. Трябваше го напуташ. Тя, е- тя е Ивана с 2 лева там. Колкото ме личи. Ивана с 2 лева там. 100 долара. Аз ли съм? Не. Аз съм. Аз е, пък не съм научил къде да се старта. да не съм вътре. Дабъл, дабъл. Трябваше още да Ай, сега въпрос да видим какво ще се падне. Го Trafalgar Square. Ай, давай, не Приключение какво е? Не, телепортират и 20, защото аз го притежавам. Play again, Хикс. Защото, нали, като хвърлиш дабл, играеш пак ти. В смисъл, две еднакви, като хвърлиш пак си ти. Ти виждаш ли това? Да, аз на близко. Аз не виждам. не виждам. Не, аз пак имам 8. Не беше ли преди малко 8? Не, не. Ще влязат за Сега имаш 9, бе. Ти не може да бориш. А, не го видях. Колко? Айде. Хикс пак. Получаваш някаква карта. А, ма ти затвора. Аз ти казах, че съм една. Чисто дайте там. Не, да си платя, искам да изляза на следващия ход. Хикс. Е, вижте си до мене. Двамата. Двамата. Майка и син. Майка и син. Е, тази котка, човек. Е, тя е много смотана тая. Какво е това? 8. Айде, видя ли как твоя кейт? <laughs> Видях. Аз имам тесто оранжево. Мале! Аз от затвора не мога ли да надавам? Имаш ли? Можеш. Ма аз го купувам. Е, чакай. Е, как така? Почакай! не може така, ще съде. Може, може. Your turn starts now. Така. Пет. Фри паркинг. Честито. Сега ако играехме по моите правила, фри паркинга щяха да са всички такси и така нататък и ти ги получаваш. Да. Искаш ли да си платиш или на късмет? А, не, не, ще се плата. Квадрат. Плащам се, защото... Айде сега хвърляме. Ги различаваш, мен ми от не различавам квадратик. А, не, не, аз ги виждам. <laughs> Ама... Ма тя майка ми като малък колко PlayStation не знам. О, много игра. Аз скоро играх на Марио. Айде, Мале, ти ги спука тия карти, бе. Е, получаваш 50! Е, е, е, Бобъщата. Връщам се това... Хикс. Връщам се... Подкупа Так са, Гаранцията от хората. Гаранция. Е, гаранцията. Е, га! Луксозни думи се използват. Шест. Какво е това? А, моето. <laughs> Сега. Това е моето. Ми не влезе ли на 6? Или на 8? Между другото, също така, можеш да ипотекираш определени имоти. Добре. Тоест, като ипотекираш, да, ти получаваш. Те пак си оставят твоя собственост, е. просто мога, когато аз стъпя, няма да мога да ти плащам найем на тях. Да. да. Добре. Сто. Плати. Е, болница. Болница. е! Някой остана без парички. Илана, ти си с най-малко от всички стихичко. Почти си. Вас делят 4 долара, бе dice and е стратегията? holds for you. А, не знам, може Като искам... ме чупух. Колкото повече, толкова повече. толкова по-добре. Айде. Кой го притежаваш това? Майка ти. Майка ти! Не, не, не. Електрокомпанията и водата, ако ги имаш и двете, се умножава не по 4, а по 10 пъти да ти плащат, ако някой отиде на него, разбираш? Uh -huh. Давай тогава. Тук мога да играя до последно, защото съм стана много пари. Чакай, къде е стоте? Майко, ти го купи за PlayStation. Ти какво ми пука, имам пари. <laughs> тази игра... Пак съм с повече от вас. Тая игра ще е кратичка, мое. Да, игра. е, е фалерал, знаем кое. Много харча. Е Обичам да харча. И сега, кой е? Пак е. Прескочиха този път. Да. Седем. А, при мен си пак. Сега кога 50 е? долара трябва да ти дам на мен? Ай се! Ти 20 не можеш повече. 20. Аз имам едно предложение за тебе малко. Почна се. Сега ще мисля... Аз да ходя да хапна ми, ви, докато се отваря. Можем се договори. Аз имам едно предложение за тебе. Какво искаш да ти продам? Симето. А, не, не, не може. Ама аз ще дам оранжево. За какво ми? Аз не знам за какво ме е това оранжево. Ма ти имаш едно оранжево. Имам. И ще се береш две оранжеви. И жълт. Обаче за да строиш ти трябва три оранжеви, което едното е в мен и аз няма да го дам. Така че. За сега. Какво искаш да ти го дам? Да ме го дадеш. Не. Тя има жълто и ти имаш жълто. Е, аз имам жълто, ще дам жълто. За оранжево. Аз искам оранжево. Не може. <laughs> не можеш. Ай. Виждаш ли каква е гадна? Айде, виждам. Видя ли каква е гадна? Ти, предишното видео гледа ли го? <laughs> Да. Добре. Аз съм. А, да. Няма да идеш тогава. <laughs> Ще стоиш тук. Четири. Кой е това? <gasps> Тот синьо, let's go! Еле. Ами аз искам синьо. Ами, Йоанна, това са най-скъпите, и само да... Ти е на си. Да. Let's roll the dice. Виж си, умуваш. Мисля, мисля. О, благодаря ти. Добре. Е, кога го купи, кога найем трябва да ти давам, човек? Ти не можеш да се отреплеш от мен. Това не е честно. И е съдбата на живота. Ти виж как си беден човек. Вау! Веста няма. Така, какво е това? 6 и 2. 8. Затвор. Не стига ли? Шикарно. <laughs> мисля, ще ми останат само сега, 300. Сега, аз искам да науча на нещо. Да. В момента аз нямам 300, т.е. ако бяхме да. само двамата, то е максимум ще да е 200 на търга. Ще ще го, има само 200. Ще, ще го вземеш да. на намаление, разбра? Обаче аз съм в играта и няма да успееш. ти си с 400. Ама да, ама... Ама аз пак ще ми останат. Добре, ти си знаеш. Не, не купувам. Само че те има второто зелено. Нищо не си, ще я договоря по някое време. Добре, мама, аз имам предложение за теб. Да, сори. Какво ще кажеш? Аз да ти дам... Или сино, или оранжево, дори да го Сините са по-ефтини за сторение, обаче не взимаш толкова много. Оранжевите по-скъпи за сторение, обаче ще взимаш повече. Не, не, синото не дай за все неща. Тоест ще ми дадеш оранжевото? Да. Добре, окей. Добре. Иска има пари, оранжевото е скъпо, не може да му го дадеш просто и така. Глупости, Ти си дала е Някой лев. Ма как да реши, нали искам пари, някой лев трябва да ми Ама чакай, ти си платила за това оранжево 300. Той е платил за това синьо 100. И ти и ги разменяте. Не е платила теста, thank you very much. И ти ги разменяте и ти се набутваш така. Платила и той е... в момента се възползва от те. Платила е 240. А ти колко? 100. Да, и какво? И, тя, и, та, и, тя, и той те набутва с 150. 25. 49. 30. Е, в момента няма отказвам за отделката. 40 е последно, брат. И 5, и 5. 40 е последно. Едно. Човек. Добре. Какво се възползваш от майката? Аз какво правя? Защото знаеш, че тя не знае да, да, да, е се, ами, как се е възползвам, бе, човек? Какво да натисна? Това е чиста сделка. Ако това го правиха между мен и теб, щеш да ми искаш поне 300. Той ли? Да, да. ти 40. Виж бе, човек! И да, Валиото е 180, не ми го... Тя не го купи за 300, тя го купи за 180. Виж колко, аз съм го купил, тогава е била такава цената. Сега не е. Дига са. Той и биткоина беше, ама падна. А, така... Дай ми сега пари. Предлагам ти 45 долара Добре. и синьото ти ми даваш оранжевото. Има ли сделка? Да. Не с Нихикс. Ще го върне съдбата, че се възползваш така. Аз се възползвам, бе, човек, това е чиста сделка, цвят за цвят. <laughs> А, лъй, лъй ма нещо. Лъжи, лъжи. Не лъжа, никой не съм лъгал. Сега ще приберат. Сега пак ще тя за това. Сега ще приберат. Току-що си... А, не, това е Йоана. Няма, че взе 60 или го купи? за 60. А, добре. Това е най-ефтино. Нищо, мъж ще и вади. Ай, давай. Ей, така, котка. 6. Такса за лукс. Заповядаме нещо. Защото си много луксозна и <gasps> плащаш Аз нямам толкова. Мога ли да ми ги плача? Не може да ми ги плача. Имаш 100. Ще ми останат 100. Е, и 80. Нищо не са 180. Пак си ти. Сега ще минеш през началото и ще вземеш 10. След това. Мале, къде отсеха тези знакчета? Девет! Е. Ето, получаваш 200. Това какво е? Айде пак на въпрос. Не, ами, с прозорците. Кога е с прозорец? Адвенството на Нира е е. Най- до най-близката станция. Моята. Благодаря ти. 50. Много ти благодаря. Много направо. Това не е моето дете да знаеш. Йоа. Вау! Това не е моето дете. Колко поседеше по парката и кашечката. Вау! се я гледай какво стана. 5. Милионърче, не се подигравайте! Ето, втората гаричка! Много пари, бе. Пламя, бе! Но така, нека фалираш. А, Илана предложение за тебе. Давам ти. Синьото и ти ще имаш моменталически възможността да строиш срещу оранжевото и 100. 50. По принципи, двамата ще може да строим и ти няма да можеш кажи. Взимай, взимай, че тя има че зъб. Взимай. 70. Казах 50. 70. Да, до отиди на 200, ако искаш. Не виждам, извинявай. 137. се. Давай надолу. Няма. 60 максимум бих ти дала, човек. Не стига, че ще ми строиш. Стоп. 60. 60. Имаме ли Какво ще строите? Къщи. Хотели. Ма къде по Черноморието? Благодаря. Да? Мало ти обаче оставаш без сет. Аз нещо друго ще се купя. <laughs> Си някъде не си ли купих да строя вече? Ти ли си свършил среда? А, не съм си свършил среда. О, аз да отида да хапна, освен. Ай, бах. Аз ще построя малко. Стоене, багери. Ай, ама деде. Едно нещо. Аз ще построя малко. И е. колко пари даваш за строение? Една къща на 100. Е и ти нямаш пари, къде ще строиш? Ами, аз ще потикявам на мазерата. Ще стане на рано. Ще стане... Ти потикавам това. Строя тук. Хоп. А, няма повече пари. Ай, <laughs> пак и потикира и друго. Ай, потикира и още нещо. Хайде, Йони, давай. Не се притеснявай, Зак. А, не, аз не се притеснявам. А, на майка ми. А, така е много. Всеки ли си. Млад, Милионер. Така, искам ти да мълчиш, без да се включваш. Отивай да хапнеш. Не. Моля те. Не. Аз, аз ще слушам, да, да. Кажи. Моля да ти предложа жълтото. Mm-hmm. От него се печели много, mm-hmm. защото е от едни е от най-силните карти. Тя ще иска И... зеленото. Аз нямам зелен. Имаш. А, срещу... Неманилкото ами, ли? <laughs> Просто ми даваш 300 и печелиш жълто, което означава, че си... Да че даме пари. Не, не, аз ти давам жълто, ти ми даваш пари. Ага. Така. И така имаш почти един голям сет. О, ли, 300 не мога да ти дам. Добре, тогава... Тогава може друго да... 49. <laughs> Аз останах без пари. Добре, следващия ход пак ще го обсъдим. Добре. Ти може. Не, не, не, оставам без пари, не може. Ох, къде? Къде ще интересно. Аз не разбрах много това е на вас. Това е на Илана схемата. Защото тя... А, тя иска пари за да строи. И аз не разбирам. Не бе, иска един да ти вземе твоите 300 и да има пари за да строи да, на... Да, добре, добре. Да. Пък ти получаваш... Еми да, и получаваш едно жълто обаче, което е, е, е хубаво. Еми хубаво, ама без пари кой ще го прави? Да. Интересно. Строиш ли вече? Да, в момента строи... Има три къщи вече. А, и протестира жълтото. Okay. Е. Тя не го е Аха. Аз кога ще спря? Като събереш е, най-къв цвят. Ти си. Това са моите. Виж ли зелените къщички? Това са моите. 6. Как ги мина? Червено. Пак да че дава. Червено. Това лошо. Не. Той го иска супер много. Купувай! Ще го купим. Не го искам. Няма ще го купим а искам сигурно трябва да стоя така ли? Точно така. И къде е? Кой номер е? Ами, то е в началото. Ти си вече към края. И е, как? Няма ли да се върнем там? Се върнем? А, хикс. някой някога стъпи на твоето синьо, може да го купи или да го търги. Е, за малко да стъпна. Ей го синьото, точно след шапката. Осем. you prefer being е Да, Гара е това. Тя моята ли е? А, не Гара! Това са двете ми къщи! И ми дължиш 200. Но нямаш? И много тъпо, много тъпо. Трябва сега да разрушаваш чисто новите къщи. Е, не можеш ли да ги рентва? Не. Тя примерно е платила за къщи си 200, обаче за да ги разруши, само ще, няма да вземе 200, ми ще, вземе, ще вземе 100. Виж? Е, чисто новата къща от тя. Ти още трябва да дадеш. Много тъпо човек. Много тъпо. Е? Много тъпо. Благодаря ти. Да знаеш. Всичко се връща. Да, да. Всичко се да, връща. Да, да, Чувал съм. Ай, пак тая котка. Какво е това? Зелено. Това е твоето. Тя е пияна. Това е затвор. Не. Искаш ли да направя на сделка? Не знам. Предлагам ти... С него нищо не искаш. Предлагам ти... Дай хикс. Предлагам ти червено. Аз имам едно червен. И аз имам. Аз ще дам червено, обаче ще ми даде зелено the future holds for you. ще едно цяло за червено. Обаче, ма виж, имаш възможност на Йоана да вземеш онова за 200 и ще имаш жълтото и ще има две жълти. И две сини има. Две сини, две жълти и две червени. И две, две червени. И нищо едно от три, за да можеш да строиш. Да. да. Искаш ли да направим тази дел? Не, да си го купя сега, викам аз това. Кое да го купиш? Не, аз нямах ли нещо да си купя? Не. Тя е готова! да тя е пак на гарче. Виж къде отиде. Не, това съм аз. Това е зарката. Знам. И съм зарката, светозар съм. Ох, светозар е. Предлагам ти червеното. само, че то е ипотекирано. Аз сега ще го лот е ипотекирано. Еми, то ще е по-ниска цена. Не, не, не, не, не, давам ти го на това, ето. Давам ти го чиста сделка, искаш ли? Аз какво ще иска? Ти, ти не можеш така да ми дадеш, ти ще искаш нещо. Зеленото. Няма значение, че е по-скъпо. Аз нямам нито едно зелено. Ама нямам пък и друго червено, Яна. Ще се брат бе. Ма, какво се образаваш с нея, бе? Дай ми тогава, ще ги дам. А дай 20 лев. дай Дай някой лев, нямам лев. 10 лев. 20, 20. 15. 20. 16 последно. Оф, добре. <laughs> Моля, човек, как му те е сам, Това е майка ти. ще съберат ви. Това е майка ти, бе! Ама аз... Съберат ви. Аз... Чакай да видам. Аз си помагам. Той се е присмива на теб, разбираш ли? Е, съгласен ли си? Давам ти число е 16. гледай Валют. А... Стига с това Валю. Валю го няма тук. <laughs> Валю обаче. Не тискай Хикс. Не тискай Хикс! Няма... Не бе, наистина дадах ти 16 червено. Въй! Вай, май, това е положение. Как ме е яд, човек! Йоана, имам предложение за теб. Ай, почна. Се иска зеленото. Няма да му го даваш И жълтото. И жълтото! А, жълтото е за мене. И ще дам 100. 100! И две тигари. Това не е ли добре с две тигари? 400 лева без гари. Той няма пари. Добре. Обаче тази йола ти потикираш. Не, няма, аз нямам пари, с да го Е, как да ти дам 400 за... Добре, 350. 300. 350. Йоана, последен път 300. 350. 300. Не, това е глупаво, което ми предлагаш. Защо да е глупаво? Жълтото! Да. Съм го платила за... Поне... Ама ипотекирано, аз ще се набутам. Защото трябва да го изплатя него. На по-малка цена ще го изплатиш, нали? Да. Ще имаш зелено и жълто човек. Нищо не може да ми кажеш. Добре, само зеленото колко ще ми е? 220. Добре. <laughs> Вам съм на мен. <laughs> Добре. Е, Давам ти 220. Ти ми даваш зелено. А така. Да. Ай 200. И 20 се разбрах. Um, така. 6. О, не! Второто че... А, Ох, сърцето ми! 200. Ето до King's Cross Station. Тъмън го и потикирах. О, колко тъжно! Ле! Така. 5. 8. А, второто розо. Кой имаше първото розо? А, аз го You landed on a free property. Do you want to invest? Сега го мисля варианта, дали може да го вземем по ефтино. Много добре я познавам. За 3 лева ще са... Уау! <laughs> За 3 лева ще са такова. Майко до последно е такова е. Чули? Играя на труд, давай. Ами аз... няма. Нямам пари. Значи да нямаш, аз ли да имам? Имам 38. Ти разбираш те какво прави Ти в момента нали да се знаеш, че мога да напутам като натисна? Може да се откажеш от момента. Няма да те набута. Тя го иска. Не, не го искам чак толкова много. Чакай сега, с колко съм дала до тук? 118. О, оставам без пари, бе. Да, и може да натиснеш в момента кръкчето. А! И сега го изненадава, и ла. Вау, окей. Матка, така, без пари, виж, тя не е Аз или за Кораев? Е, и аз нямам. Купувам ли? Да. Една акция трябва. Аз нямаш пари. Да. Искам пари. Ама не, не, не, виж, Йоана може да я вземе за 159 и може да вземе за 137. Ами, идеята е да видите коя от двете го иска най-много. Давай, Това е Моля, съветете, ако дадеш на Йоана, да остане без пари. Това не мога да премия в това. Аз нямам никакви пари. Гледай тогава. А, по едно доларче. Мале, е това е. Овче има повече от мен. Излизай. Хикс. А, каква да... кръг. Тя излиза. Ми тя ще ми вземе парите, тя ще остане с 20, аз знам за много. Това е много бъде. Е, а сега мога ли да продавам? Можеш. Да, е, да ипотекираш. Да. Да. Добре. <laughs> Ама аз ще ти взема гарата, ще ти дам нещо. Ще видим какво да, е, защото аз нямам... Ти няма какво да дадеш. Да, няма Червено нямаш ли да ме дадеш? Нямам, имам бързо. Ами си чуш, нямаш ли да Нямам. Ми жълтото ми дай. Още една гара. You can't pay the price right now. Много гано така, човек. Честно. Let's go! Много гано. Ти също може да участваш. А, да, с кои пари? С 17 лева. А, не, не, ще ми ги вземи ти и тя. Маска да се откажа. Кръгче. Сега ще се откажеш. Кръг. Гледай, човек, последната стинка. Тя има пари. Майко, сега хората ще се прозаят. Какво да направи? Оле, цяла гара за 39! Ох. Не е забавно. Живота е труден. Без пари. 8. А, Дай Не ли? Уау, 18! Браво! Хубаво, че купува, да. А, хубаво, че купува. Чай видим това милионер, сега какво ще направи. Сега ще ипотекира. Тя сега ще Не, ипотекира, че на мой да стори. Аз се разбирам. А тя с нейните две такова е там, нищо няма да направи. Е, тия сините, виж ли? Е, тя ги притежава. Да, и аз имам две червени. И остана с два лева. Мале, какъв гений. Вау! Айде да ги. И Давай високи числа да я видиш. А, то те е Пет, е, е, 11. Добре, добре. Сега получаваш 200. Да се развива на нещо ще ми вземе Синичко! Значи на теб ти трябва 3, че да отидеш на другото синьо, което на теб ти трябва. Трябва да фориш сега 3. Ага, добре. Ма имам 200 кинта. Моля, го купиш да... Ай, аз пак ще Айде пак творче. Защо бе, на колко отиваш там? Ми не, на... той е като карат един от костъпите на него отиваш за това. И нямаше пари? Може, че взема. Срещу двойна лихо. Е! е! Сега има марш се. Двойна лихва. Осем. <gasps> Последното жълто. Вай... А, майко ти може да го купиш? Да, как да го купя? Ти ще го купиш? Аз съм с 200. Давай. Знаеш какво? Давам ти го. За 20 ще го дам. Защото тя да е му дута. Абе да му... Твоя. Ето за 20. Къде? Нямах търпение. Нямаш търпение. Вей. Не събрах ли нещо вече три? Ай, прей с сделка с Илана, да вземеш второто жълто. Как се взема? Еми, Йоана, пред... ще дам някой лев. 250. Е, аз нямам толкова. Не беше си... Ще Е, ще нещо. А, не, не. Епотекира е гарта. 200, 200. 300. 200. Е, че от 250 на 300. Да, защото ще направиш цял сет и ще строиш и ще ни биеш. Не, не, 200 не мога. Нека остави ми 15 лева. 300. 3 сега. Виж, искаш ли ти помогна да ти... Не знам как става нещата. Не, не. Остави 15 лева да има. 300. За кафенци и боза. Ама ти така, ти ще ни биеш така. Няма да го би, аз не знам. 300, 300. Откъде 300? 250 е добре. Ипотекирай сигарата и дай 250. Ипотекирайте ме. Дай. Не, не, не. Оставя, тя ще се... Не, не мога. Аз ще ти кажа, натисни сега квадрат няма да мога сега. Дай Ма, чакай. да направиш. А, добре. Ай, фърне. Че може да отидеш на мой. Да, нали? играеш. А, добре. Три, три, три. Шест. А, на твоето. си, На твоето. си. Обаче си пак после. Добре, пак, значи три трябва да Не, ти три. Ти го подмина твоето си, синьото. Давай, Девет. Е, това е твоя пак. Добре, сега трябва да ипотекираш гарата ти. Добре. Поне това е, ако искаш наистина да го вземеш за 250. Искам да го взема. Добре, дай квадрат. Така. Сега отиди на тясно, се сетира. Не, не мога, сега ще направя някой глупост. Дай. Ще се загубя всичко. Ипотекирам ти гарата, нали така? 250, нали? 300 се разбрахме. Добре. Е, какъв си. Аз ще остана ли с пари? Да. 15. 15? Ама ти можеш да ипотекираш други неща. Имаш пари достатъчно. Ама ще се взема. Ще вземеш жълто. Добре. Обаче той е, е ипотекиран. Йоана, човек... Нейното е... Виж сега. Да нейното жълто... Не, не го Човек, за какво ни се месиш на нашите отношения? Ти си няма страничен трети човек, който въобще няма глас. <laughs> Давай. Не мога. да, Дай. Човек, нейното е ипотекирано. Ами тя не трябва ли да ми го... От ипотекира. Да. А? Не, ние сме се разбрали за това. Искаш ли го или не? Е, да. Добре. Ама ти трябва после да платиш още 150, че да можеш да строиш. Не, 150, по-малко. Ме, ами аз ще ги взем. Имаш да ипотекираш много неща ти. Човек, Йоанна, фрау, тая игра е. Иска да спечели супер много. Сега вижда шанса, нали, третия път да спечели. Чакай, сега ще виж. 303. Защо 303? Защото ще обърка. Да. Жълто, нали? Това е супер ти човек. Така. Квадрат. Аз не чуя квадрат. Тя е Така, и сега типотикира ли ме? И вече имаш цял сет. Трябва да платиш 140 да го квадрат. Е после сега не мога. И остана с 2 ли? Що? Защото трябва да задържи ипотеката, то се доплаща допълнителна такса. Добре. Нямам пари да изляза. Чекирай ли се? Не мога, докато съм затворен. А, мога! Ох, много гадно. Трябва да я е подскривам нещо. Чай малко сега, аз кой имам? Оранже, нищо няма. дошло. Розовото? Е, той е подскривам, вече. Розовото не. А, е да. Другото зелено. Не, зле ти ми трябва. Нямаш друг избор. Мамо, ти можеш да ипотекираш жълт... Жълтото ще строя. Човек, ипотекирай червените или сините и почвай да строиш върху жълтите. Добре. Затова се вече мдеш ли гад? И стига си искам те! Е, боже, всичко спъре, каза ми нещо и вече дай цяла гара. Не мога да дам 50 да излезеш от двора. Дай ме почекирай нещо тогава. Микола, цяла гара, как да ти я е дам? Тя е ми Милана. Е, много хубави къщи имаш, жен. Как е да си ги посещаваш само ти? Поне не дава пър на хората. Ще те питам теб, като ми стъпиш. Е, няма да стъпя там. Той е вътре, къде да стъпя? Е, аз съм в затвора, къде да стъпам? Аз съм на топ. Стой там, пестиш пари малко. Буквално. Абе, не ти ли дадат някои лев, като си ги не. Само ако ви Да. Сега трябваше да ипотекираш първо. Аз не знам кога се ипотекира. Е не. Давай сега ипотекирай. Чай сега ме къде ще да. На твоето си. Ти притежаваш кия. Кажи се, е, ипотекирай ме. Кое? Ам без значение или червено или синьо. И двете червени. Колко през са двете червени? Едното ти е 120 и другото ти е 110, той ще получиш 230. Еми, мога да строя 200. Да. Да. Добре. Първо трябва да отипотекираш жълтото, разбираш да, да, ми то беше 100 няколко. 140. Добре. Да, и да строиш една къща, струва... 110. 150. Добре. 150, да. 150, тогава да и сините. Да ги ипотекираш. Ага. Може да ипотекираш Може... тези обществените централи. Да, обаче... Те къде са? Аз Ти, е това, е това, виж. Е това, е това. А си още едно има. Да, и е това. Електрическата, да. Обаче, според мен е по-хубаво да ни потикираш тях, защото ако някой фърли 10, а, ако някой фърли, примерно да кажем 5, ще, ако стъпи на петицата, с петицата, майко, защо е толкова трудно този български? ако стигнеш нали, на, на едно от двете, ще платиш по 10, колкото си фърлил. А, да. Не, дай синьото тогава да. Аз ще ти помагам толкова. Е, защото аз не разбирам. Да стана веща, аз ще уча. Е! Добре. Сега построим една къща. Къде, на коя от трите искаш? Трябва постепенно да се строят Само можеш на... Както имаш три си, можеш една, една, една, след това почваш две, две, две. Разбираш, да. Или една. На коя от трите карти? Първата. Тази? Да. Сигурна ли? Еми да. Не е ли по-хубаво да имат по-голям шанс тук и тук да стъпят? Ема защо на... Е, там, добре, айде, не на електрик, не До на затвора. Водата. Затвора и, и водата. Не притежаваш. Да. Excellent. ви ти имаш къща. Пари. Три 30 ля. се едно повече от мене. 30, 30. Да, е хикс. Хикс ли беше? Айде, честита! Е, я съм... И е! аз съм, вече съм какво? Бизнесмен. Бизнесмен, да. да. А ти нямаш пари да излезеш от затвора. Няма, аз ще го дам след малко някой лев. Аз също ли съм пичкала? Тъй като сино ли си? А не, зелено едно имаш. И оранжево имаш. Розово мисля. Не, то има черта, но не се вижда. И аз се наслих това. Само зелени и оранжево. Не, аз не мога да я потихирам докато съм тук. Добре, аз ще дам някой лев. Куши ли да ти нямаш пари? Да имам жълто ще го Ма не мога да трейдвам. И ми трябва че стъпя на който да ти дам някой ден. А, мога да трейдвам. Мама, айде ми пари. Е, че куши ми да ти? Любов. А, бас, любов не съживей. <laughs> Кой ще ме грани? Какво ще сега? Кажи, кажи кой. Я, я, свърши. Йоана, как е да загубиш за трети път? Чакай, къде е още? Е тя го загуби. Последното синьо тя го взима. Ама аз имам синьо. Ама не, ти имаш двете, тя има последното. Е, и даже, и даже сега ще го вземем надолу, Вера, виж каква е. Мата, е. хай. Тя има пари, няма да играе с техната. Ми, отказвай се. Как? Кръг. Няма аз го последно. Не, не мога, тя има пари, аз как да играя с нея. Ама именно това ти обяснявам, че поне да я напутаме, доколкото ние можем, разбираш? А, не, не, не. Ти, ти псушка пръча му. Аре, бе. Ти кой ти даде да играеш за фора, бе? Той може, може. Тук да пара за фора, човек, поне това. 36 зарка часа на край. No. И за ко? Не, да не го вземи за 20, поне да... И ти да... спри, правиш? Ама не, ти не разбираш. Не, аз те разбирам, ама ти почти Е, предпочитам да остана без пари, отколкото да я го дам... но почти всичко ти е ипотекирано. А, е, да. Ще строиш ли? Какво? <laughs> Къщички, къщички. Ма и тримата сме на двуцифрени числа. Всеки, всеки е трябва. 70! Дай кинтите! Тя няма. Нямаме. Сега ще събаря. На кой на тебе ли? Да. Откъде ще ги На кой Да, тя стъпи на уран А ти нямаш ли къщи там? Имам една къща и това си не си. Слаба работа. Ма направи тройка. Да, да, да. 5. Ууу, карта. Айде да видим. Получаваш 20! Браво! Малко, кой ти Малко вика! Малко. Къде съм още на пизделя? Ме. Сега може би ще изляза. Ми, ти помисли. Искаш ли да излизаш? <laughs> <laughs> О, Боже Господи, пак трябва да си Пак си, пак си най-много от всички. Не, не съм. Не <gasps> си 8 сега. Не, ти си... една вече. Да. <laughs> Тя е най-много вече. Това е мое? Да. Инвестирала се, печелиш. Мале, не знам. Седем. Ууу, последното червено, майко. Бе, той за мен. Да, ама тя ще го взима. Не, аз ще играя, тя има 63. Аз ами, играя, ама тя няма ти го даде за 39, което е твоя макс. Давай квадрат. Не бе, защо излезе? Не, няма да е. Тя. Тя не схваща, бе. Не, не, схванах. схванах, че искаш да си хабя парите, ама и че що че хабиш, ама не. Заграва. Не, аз не съм толкова просто. Ами, Неща аз пък да си губя, моите. Да. Ела ти можеш да го вземеш и да го, да го ипотекираш. Не мога да го взема, тя ще получи пари. Да, може пък да са смили бе, да, да. А, да, да, чакай. <laughs> а, оптимист. Да. Не, тя, тя е решила тази игра, че ще спечели, обаче аз ти казвам, че няма да спечели. Е, чакай, не се знае. Три. Не ми е трябваше тройка за синичко. Трябваше ти преди три години. Е, три-три. Получаваш 50 дивиденти? Браво! Моля! Е. Добре. Обаче Йоан има три къщи, човек. Това са много. Това са 800 милиона. Е, аз сега като набра някои ли, вие ще Мале. Това е твое. Ипотекираме. Shake the dice and see what the future holds for you. Какво е това? Майсфор. 8. Зелено. О, боже ми. Аз съм зелена. А това е за продажба? Майко, може да го купиш ти. Не мога. Моля те, купи го. Аз имам най-много пари, да. Yes! А, чакай сега. <laughs> Не играй по-дълго. Не съм на левче. Едно едно видео и чакай, че скачаш игра с един в Айде, не, не е хик само. Аз ли? Тя. Тя. Да, ти го взе за 85. Браво, бе! Мало, имам искам делка. вече да строя. Не, не, не искам да строя вече. Ама, ама на мен ми трябва да ме. това не е мой проблем. Чакай сега малко. Ивана, трябва да приключи. Аз ще строя. А, да, и Ами ти можеш да го ипотекираш зеленото, ако искаш. Е нали, това е 20, нали викам, че... Добре. Нямам бързо Виж, че взех 200 кента. Да. А, не се искам. А, още 100 получи! Не можахме да прочетем, но получи още 100. Много бързо. Сега ще сториш ли? Да. Квадратната е да, сериалите на жълтите. Църка не мога? Ходя на горните вместо на страна. Кажи коя искаш. Къде да стоиш? Е, там на втората. Тази. Другото. Тази. Да. Една къща. Там мога ли на другото още? Да. Значи по една на две. Ма пари ще ми останат. искаш ли да потикираш зеленото? Мога пак ли ми свършиха парите? Да. Не, не, не, остави така. Добре. Браво, бе! Влизаш в играта! Браво, да. Хикс. насколько он? А молодой путь. Ruhig reinpassen. Wer Не crash? Eva. То не не а говорити. Папа не граєш і Не папа. Не Забирайтеся. Ви за що не могли бути? Ти Не граєш, папа. Сьогодні треба грати. Десет. Десет. Мале. Не, нищо. Се загледах аз. Айде дай някой ли взе. Взема Мале. И сега вече можеш. Не, не беше така преди, Ето, винаги е била така. А, имам сделка за теб. За мен? Да. Какво искаш сега? Да, ти 120 ми даваш деното. Ужас. Това е подигравка буквално човек. Ми той няма повече. Ми да, ама... Дай на другия път. Yeah. Това е социална подигравка, после ми вика, че аз съм била... А тя го взе за 80 човек, тя ще няма има плюс. Значение. Тя ще има плюс. Чувал ли си за инфлация? Ами, чувал съм. Еми. най-близката... Чи взе пари, как... Не съм взел пари, това е тя. А, е пак стои. Гледай. Гледай. И тя по трима вече. Ма, ти, не знам дали виждаш, това са 900 клипиш, там колко пише. Мога да ти 2000 не бяха. Стига, няма са 2000. 2000 май видях. Аз съм е, много... не знам къде да гледам. Стига, човек. 7 оранжево. Оранжево. Значи да дам... Не, не, аз съм го е потекирала. Мале. не се числа. О, Боже Господи. Добре ли? Пак на, на, на, ли 1700... Така ли? Дължиш ми 1700 май. Аз ги нямам. Е. Аз... Аз ги дължа, не ти. Светозар, за. Значи ти го бихме! Бихме го! Чакай, чакай, чакай, ще го чекира, имаш ли? Аз какво казах, че 2000 за и къщите? Нали ми каза, никой няма ми стъпи на къщата. И какво стана ти стъпи? Това дето ми каза, че никой няма ми стъпи на къщата. Ти ми стъпи на къщата. Сега какво правиш, ще подиктираш ли? В момента знаеш какво правиш. Виж, че ти няма да ти стигнат. В момента знаеш какво правиш. Продавам. В момента прави банкопит. Банкопит. Със живота правих банкопит. Колко изкара? 500, 700. Ти нямаш... Още само 1000. Нямаш. Аз не мога ли да ти ги дам също 1000? Ако ще ми дадеш 1000. Де да става? И какво се прави сега? Няма ли как да излезеш? Буквално го бих. Хора, осъзнавате ли? Бих Светозар! Третия път е за щастие, заклевам се, бих Светозар, кой те бих? в момента? Били ми го! Не, ще Добре. направя друго. Хубаво, че ако Чакай нямаш първо, правиш, че не можеш да Чакай малко. Чакай малко. Не трябваше да го правя това. Благодаря ви. Нищо. А в момента си връщаш в оранжевите. Да. Страхотно. Така. Така. Е, това е. И сега ще ги дам на майка. Аз какво да правя? Да купувам. Кой искаш се бия срещу майка ти? Правя се. Аз бях до тук. Важното е, че те бих. Що не си била? бихте! Бихте! Най-накрая те бия. Абсолютно. Аз сега какво да правя? Оф, аз не мога да ги таковам. Да ги прехвърлиш. Това е това. Майка се набута толкова жестоко. If there's demand, there will be an offer. Давам всичко на майка. Може моля да ги платя с твое име. Не, просто ти ги подарявам на тебе. А, че можеш. Не. Еми тя ги подариш на мен. Чакай сега, е, ами тя нали ги дължиш? Ще няма да дължа. <laughs> Ще не е затвора пак. Дай ми един долар само. ти. Значи. Купи си лесна снимка. И така, нищо не ти плати и се отказва. Ай, грубо човек. А ние сега не можем ли двете да си делим? Какво да двете, бе? Да ми играем двете, бе. Как ще играем двете? Но двете ще вземем чорапите, бе. Победим. Е? Всичко ще ти вземем до стотинка. Ще ти вземем чорапки, че ще. Не, не. Е, е. Няма сега да ги потегне. Опа. Много ти е лесно. Нямаш Давай, Аз сега кой съм. Морич. Па я Морич ще имаш, да плащаш му нищо. Нали, ще има. Браво. Да не лежиш, че аз държа. Важното е, че го видях това. От тук, каквото и да стане в играта, важното е, че ти си изгубил от мен. Това е. Третия е, е, има и такива. Има и такива. Е, сега е. Ти си. Аз. Давай тогава. Шест. Аз съм шокирана, че все още не сме купили всичко. И е, аз нямам... В момента може на търк, тя ще го пусне на търк и ти имаш възможност да го вземеш. Аз имам пари, да, знам. Вземи го за 87. Това е много тъпо, че в момента ме напута. И го, и го ипотекирай и ще спечелиш пари. Тук е само 10. По сега тя е края Човек, наистина разочарована съм от моето гадже. Аз само игра. По принцип аз страшно съм разочарован, но айде третия път, айде, печелиш. Печеля. Това ми е най-важно. Всъщност ти ми още не съм знае, може майка ми да търви, т.е. ти му я загубиш отново. Мале, толкова хард трайваш направо. Майко, искаш ли да дам съвет? Айде са. Вие, тя ли, с нея ли ще играя или а, ще играя срещу Светозар? Аз давам съвети, който иска. Искаш ли да дам съвет? Да. Така. Може да ипотекираш това, което купи сега. Розовото. Не искам да строя. Ама ипотекирай розовото, за да строиш да имаш повече продукти. Да искам на жълтото да строя или на оранжевото искам да строя. М, сама си решиш. Ама не мога ипотекирай на... Е, розовото? Розовото двете, нали? То едното е ипотекирано вече аз не го виждам Да, той, той е трудно за. Къде искаш да туриш? На жълтите? Искам едно на оранжевото. Къде? Какво има ти? е, е първо. Това? Да. Това? Да. На жълто мога ли? Мога ли? Не на жълто. Да, на жълто не мога. Аз не... Добре. Може да и потикираш тия. Червеното. Не, не, не. Ето ти потикираш. Обществените. Обществените. Ако искаш. Едното. Кое? То няма Ток. разлика. Добре. Колко ще ни толкова? И ще му е потруша една жълта. Не, да, дай ми на жълтите. Една ще мога ли? Да, къде? Добре. Къде си да, да. Тук? Станаха ли? Ай, не. Хикс. Хикс. Интересно. Оранжевото не го ли апотекирах? Е не, ти строиш на оранжевото. А, да. Ето виж, тя ти плаща 28 са. А тук... И може да се направите някакви сделки, бе. Чакай се, къде е някой ли иска? Е Ай, пак тази гледа. Две! Партия. <laughs> Ма, после пак сте сега. Защото нали имаше една. Чакам те на гости. Да ви дойде. 1700 лева ти е гост. Аз нямам толкова <laughs> Няма че да има гости, аз нямам толкова спирт. Доста скъпо гости. Да. стрима е по-интересно. Ага. Зама по-бързо не се случва. Шест. Това е... Мале, дълно да и са парни това за къщата, човек. Е, Еми има една карта, която ако за всяка една къща плащаш по 20, пък за един хотел 50 нещо. Като е много, бе. Това не беше пет? Ами на една страна, но явно до 4. Да, да, да. ти имаш три зелени! Ти имаш три зелени! Абе, аз що не го виждам? Виждам ги две. Ето го защото беше върху него. И ами най-там може да спорим. Да, ма трябва да ги роти потикираш две. Щях да си дам, най-ма си си го и потикирам. Нещо е там, мам, на гости. Идвате на гости. Дали? Тя е потикирала! <laughs> Ма ти имаш и три гари. Ако гарите ги... Гари имам Три гари имаш. Защото са ипотекирани. Мале, точно между двете човек. И нямаш пари да платиш таксата. Ами дай ще спирам да платя. Ти гледай колко имоти имаш, какво нещо и пак пари нямаш. Да, какво да. То направо... Жал ми е за вас. Кое искаш? <laughs> Чакай съм. Ами... И другото, водата. А, не, не. За какво по-хубаво е да не маха... Колко трябва да я платя? Не, ти ще получиш 75. Ама тя колко трябва да я платя? За да е от ипотекираш. Ами не, не, не, нали там е дължа 100. нещо. 100. Тук важни решения. <laughs> Той е за оцеляване на предела, човек. Чакай С едно Бер Грилс. Добре, айде дай ток. Или водата на става. Айде, стоп, стоп. Ма поне си, е- поне си между двете... Ме сега следващия път. Какво е това? Ей! Ти оранжев един път обаче не стъп. И на моите се... Ай, go to jail. Ма... Най-гално за човек. Сега са малко са въртиш ти на... За какво ми на мен да си... А, наказана си. Да, ти си. Сега ще спечелиш 200. А, да. Не, печелиш 200. Всеки път, като минеш през начало, печелиш. Сега че ли си? А, може на... Искам да стоя. Ма може... Вземи го на търк. На квадрат. Да. Купон го бе. Не. Квадрат. Не. Аз имам първи. Айде, давай хикс. Чекай, честно съм. Хикс? Какво е кръг? О. Даже ще не ти се получи схемата. Аз искам да Ще го ипотекираш това? Не. Ипотекирай го да получиш 30. За кой ми са? Е, 330. бе. Ама имам там, мога да строя, бе. Дай да строя. Ипотекирай. Няма, после ще ипотекирай. Добре, Дай да строя сега. После ще строиш. Трябва да Излиза. Да. Малка е излиза. Че колко трябва да имаш? Двойна. Седем. Осем. Да, това е хубаво. да искаш да стоиш. Ма не дей да стоиш още, защото тя още не е излязла. Разбираш? Не сега трябваше докато е вътре да строим. Не, не, не трябваше. Ну, а, что такая может за память меня? Динайс. No, а, Динайс, да. Не знаю, как О, можно и На Наважки. Yes! 400. Добрый квадрат. Къде искаш да стъпиш? Желтый. Оранжевото. Първо си на е жълтите. Не, не, мога. Кое от жълтите искаш? Две да станат по другите две. По две на Е, ти няма да имаш за оранжево. Да, няма да. Дай само оранжевото една. Къде? Да. Айде, Илона, плащай 50 и да... Ще си платя. А, така. Става сосен. Интервин. Ааа, къв тоя късмет, бе! Получава 100! Супер бон. се да получиш 100. 9. 9. Това е много. Също и плащам, аз няма пари. It's your turn. че такива нищо Как разпратим го битигер? Аз помня, Аз помня, е, аз помня... Защото не ги виждам и викам... Сега се надявах да отида на твоето жълто. То не е битигер. Ей, те жълти са с къщи, бе. Да, да, аз съм той ги споря. Има логика. Това е твоето. Ва! Точно преди твоите човек. И добре Йоана всеки път ми казва, аз съм най и искате само да я Мале, как ги мина? Ай, дай за къща ти, бе, човек. 15 глоба, че бързала. Ей, бързала. да искам да, да плащам на друг, на банката. Три. Девет. Чакай, чакай. You're home. Maybe it's time to manage your portfolio. Не знам на тебе каква ти е схемата. Йоана. I wish you luck. 6 е, Това е котикера. Аз съм. Е, котикера. Гледай, само катинари е на тази улица, човек. Направо милите хора не живеят там. Oh. Еее! Е, не бе, цяла къща имаш. 70 е Какво се смееш, бе? Не бе, не бе, нещо. <laughs> Взех някой лев аз от рентата. Така де и така де. <laughs> Рентата. <gasps> Ти имаш едно не ипотекирано зелено. Имам. А, верно е. Ипотекирай го. Що? И построй на жълто. Да, искам. На жълто. Ей, като чуеш жълто и веднага. <gasps> Ами, не на жълто, на оранжевото ще поставя. Ех, то съветник. Ма жълто има вече по Съветник, О, съветник, пък загубил. Дай на оранжевото имам по едно на всички, да всякъде да вземем по малко. Е да. А ти ще имаш и за жълто. Няма за е, жълто. Е, После, никъде някой... А, ще можеш, ако, ако и питикираш кафявото. Като и пък кафяво да се взе. Да го ипотекираме? ме епитикирай го, аз едно загърих. Добре, къде искаш жълта тук? Жълта ли да? е? Еми... Розовото ми го е? Какво ми е розово? Ти нямаш розово от сет. Едното е при мен. Добре, дай тогава. Някъде, по средата. Да. Мале. Има нали? остави 20 леди, бе. Може да се платя за главата. Тя няма да ми кацне на къщички. 8. <gasps> Yes! Точно на трите къщи! Верно! Няма колко ще му даде? 800! Ако бяха двете, колко са? Кое е двете? Две къщи, 300. Да. Yes! Комивката е кой Да, на две къщи. Мое съм богател, ама... Ги цъкарат. Може да не ми говориш. <laughs> Вижте как се маха къщи това е само нейното. Само оттам тя печели. Няма друго. Ама то от това са печели. Аз ги знам схемите. Айде, айде, още. Още една къщичка. А, така. Така е струсти от Не, сега ще ти мултиплицирам нещо. Зелените. Сега ще... Да, само чакай да помисля. Мале, ако беше дошла на двойката, ще е много смешно. Я, я, мини пър, я мине първо на едните къщи. Ето, аз не знам как съм минала. Хикс. Не бе, да, да ги минеш, разбираш ли, нейните имоти да минеш. Сега ще, е, аз искам да отипотекирам. Отипотекираш? Отипотекирам. Синото. Синото? Синото какво ми е? Ти? Майко ми. Ти имаш най-гадната така. Сега ще плащам ли? 400. 400. Еми, имам пари. За ремонт, за всяка къща. Това трябваше да, за нея да стане. Дай да отипотекирам страна, аз там не мога да стоя. На кое? сините не можеш да... Да, значи дай зеленото да ипотекирам. От ипотекиране. Бързам, <laughs> бързам. Бързам, бързам. Да, от ипотекиране е зеленото. Ти трябва да ти И розовото. Ти нямаш розовото. О, те са две. Да. Жълто не ми е, нали така? Я... Имаш три. Оранжеви, жълти и зелени. Водата да я е отипотекирам Значи оставяме така. Аз ли е Да. Аз ако бях на твое място, щях да съм all-in на жълтите. Да стоиш още ли? Да. Аз имам вече. Е! Това е милионер. Костана е Йонка. Ти не ми говори с загубеняци, не говоря. Аз тебе съм те била, това ми беше целта днес. Си била. Изпълнила съм си целта да била най-големия загубеняк тук. Ила два пъти пече. Колко пъти пече? Два пъти. 11. Айде. Айде 200! Вау! Ти ги виждаш, бе, аз не ги виждам. Седем. Какво е? Така, майка, Гледай, гледай, гледай, гледай как минавам всичко! Какво значи? Еми няма да ти стъпя на къщи. Е, как няма да ми стъпиш? Не се ли припълнила? Получава 150. Не, човек, това е наистина. Илана един не, път не се е набутала. Един път не се е набутала. Защо не притича по-бързо да получиш една глоби? Това е супер реалното човек. Сега съм аз обаче. О! Две къщи Дай ми 360. Ще стоя пак, Човек от 360 отива на 800. Трябва да строиш. Искам да строя. Ама давай, давай. <laughs> искам да строя. Веднага искам. Каква? Е три, 6. Аз съм с 3 долара и две сини. Доволна съм на гарата. Ти си пак. Ще строиш ли? Ама да. трябва да играе. Е добре. Ама къде ще строиш? На зелените? Сега ще ми ги кажеш. Е, ти не ги виждаш? Имаш оранжево, жълто и зелено. Да, на зелена. Зелената по три да станат. Нали така? Там са две. Има лойка, да, да, Има лойка. Аз да отида да потренирам малко. Ти ще отидеш да фалираш малко. 200. Ти е една къща обаче. А, чакай, чакай, до тук. Сега една къща. Добре. Що толкова скъпа бе? Ами, защото те са вторите най-силни. Разбираш? Те последните са те. И да, ми са по-високи. Най-силни. Не. Две хиляди. <gasps> Йоанна идва. ти значи пак нямаш пари. Йоанна фалира. Йоанна фалира! Не е фалирала, да, 130. Е, Нищо съм фалирала, бе. Какво ми казваш, фалирала, не е фалирала, бе? Само 103, защо само 130 и поиска? Защото с едната курс. Да. Е, <laughs> Ти пък ми спасаваш. И само три. Ай, сега строя още. То, тя не ми стига. Струва за една къща ще има. 200 ли беше? Да. Е О, получаваш 200. Дай строим. Ти си пак. Пак си ти това строене няма да ти бъде скоро. <laughs> Важно е ти да не спечелиш. Разбираш? Това е Три какво е? Въпрос. Ами, Ай, всичко е по да е хубаво. Е, ако отидеш в затвора, имаш безплатна карта, да е, излезеш. Чудесно. Пак е нещо. Ще да, да. Какво? А дай ми зеленото да Една къща зелена. Ами тя колко пари е? е 200. Чакай малко. По-хубаво от тук. А в оранжевата? По-хубаво от тук, защото от 360 отиваш на 800. Добре, ма колко струва? 120. 150. Е? Добре. Well. Можеш да ипотекираш не, за сега няма. оранжевите и да инвестираш в зелените. За сега ще изчакам. Една може една зелена да построим, а е другия път. Айде, Айде, евентуално. Хипс. За година. Аз тъй като е гледам, тя, ще, тя, тя в момента притежава някъде около 500 макс. Добре, 700. 700. Е така че на теб вариантът е... Найс. Затвора, виж без пари ще стане. Не, не, не. Ти ще се на твоя. Само, че тя къде Тя е за теб. Тя е далеч от твоите. 6. А така, по-бързочко, по-бързочко, давай, по-бързочко, по-бързочко, пак си ти. 8. А! Осем. Не, точно да е. Десет. Получаваш 10, защото си имал рожден ден. <gasps> От моите? Аз не искам да чекам рожден ден. <laughs> não minha mãe não a casa. Ouviste a casa? Não <laughs> de mim. Que que me todos É, tá, beijo de que é dá, dá. Você é Your time é come. Foi, foi, foi. Assim. Да, пак съм. Да! Зелената. Блин, аз обърках, мислех, че тя е... Не, аз съм аз. Иска ти се знае. Пет! Три къщи! 800. Чакай малко. Няма чакай малко. Йоана пак не печели. 850. Мале. И това означава, че Йоанна отново няма да спечели. Това означава, че Йоанна Добре, но дай подай някой от къщите, ти имаш много къщи. Ма тя, тя си ипотекира имотите, тя няма нищичко. Нищичко няма. Аз казах, късмета на начинаещи, да не мислиш, че иначе ако е Йоанна, късмета е много бързо отминава. О, 50 там, от минус 20 там и минус 8. Ма ти имаш пари, бе, имаш 650. Ама тя е ипотекира всичко току-що. Не, имаш розово. Айде, да цикай десния бутон. Десния стик. Имаш едно синьо. Няма го, тя го е ипотекира. розовото виж нямаш черта. Има черта. Едното няма бе. Има. Нямаш ли пари? Изобщо. Не може. Гари, нали имаш някакви? Къде е това бутон? Десния стик. Чакай, бе, нали имаш гари? Къде са ти гари? Няма гари, няма мари, няма гари. Това е. Един час и 30 минути и майка ми би. Аз тук не разбирам. Е! <laughs> Що не е, не. Вау! Важното е, ама че купих Нищо не си била. Това е най-голямата победа. Не е вярно. В момента победата е, че майка ми ме бе. А, искам да ви кажа, че в началото Светозар вика, а, вие двете сте срещу мен, аз ви ви Ма вие бяхте срещу мен! Вие бяхте срещу мен! първи! Чорапките. <laughs> Без чорапки казахме, че ще остане босичък ще ходиш. Наистина е така. Е, там да фърли ги да не ги режим. Like, е, will човек. Еми хора, ето ви третата част на Монополе. Да, Азарко. Не трябва. Ако ви е харесало видеото, харесате видеото, абонирайте се, кажете ми дали искате реванш срещу майка ми. Той път Йоанна не само мен трябва да бием и майка ми трябва да бием. Така да, че... важно е, че имам малка победа. Погледнато реално ти не си ме била. Стъпки, стъпка по Погледна трябва да ти си има вила. Бихте. Не, не, не. Ти стъпи на моето и ама, ама, фалира заради мен. Ама това не че си има била. Напротив. И двамата загубихме. Да, но аз загубих. Ти загуб... Да, да, да, но, да, да, но ама аз... ти първи. Иска ти да първи. А, така. Ти първи пак. А, така. Няма значение. Ако ви е харесало видеото, харесате видеото, абонирайте се и напишете ми дали искате четвърта част на Монополи. Надявам се да ви е харесало видеото малко по-добро качество трябва да е от предишното. И а, да, до следващия петък. Peace. Браво, бе! <laughs> Научих се!